good morning, anche se direi più buon pomeriggio perché è l'1.05 qui. Mister, master, maestro, o oh, semplicemente, o oh, semplicemente David Lynch, it's February 9, 2022 and it's a Wednesday in Naples a clear morning, very still right now, 57 Fahrenheit around 14 Celsius, and this means that uh, uh, for me non è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda con questi giorni in questo periodo, infatti secondo me, eh, cioè eh, per me non sento quel freddo come sentono magari tutte le persone, magari come sempre invito sempre a vedere il mio video sul freddo ho fatto, vabbè, qualche settimana fa, ormai due mesi fa se non ero, a dicembre, per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combattere il freddo. Insomma, la maglietta a mezze maniche è sempre un tipico segnale di questo fatto qui che rientra, vedete? che rientra all'interno delle due pratiche di cui parlo sempre? Sì, per quanto riguarda il video sui pensieri, eventualmente lo faccio sempre separato da questo. Anyway, as you just see from the window, today we have We have those beautiful blue skies and golden sunshine, anche se come avete visto, ma visto, eh, come avete visto tutto il sole è dietro l'angolo, perché poi qua alle tre praticamente si può vedere meglio, uh, cioè il sole è dietro quel palazzo, ma alle tre si può vedere meglio, dietro l'angolo. Comunque, for the second consecutive times we have, eh, li abbiamo appunto, those beautiful blue skies and golden sunshine, Spero non si guasti, ma non credo, vedo qualche nuvola di passaggio un po' come ieri, ma penso rimaniamo sempre così. Bene in questi casi, che dire? Nulla da dire. say this. So, from the mythical window, with the colored curtain. Sublime oggi, nulla da dire, anche se insomma, come ho detto, secondo me stanno venendo delle nuvole, ma comunque per il momento va bene così. And it's... Green roller shooter behind me on the top order in the shot and finally For My Mythical Keyboard di Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Have a great day him, all the people, follow the channel and the reports, un saluto lente a tutti. Spero vi sia piaciuto il tributo alla Nutella per il Nutella World of the Day, video di ieri, però per il 5 febbraio perché il Nutella World Day stato il 5 febbraio. So again have a great day him, all these people, and everyone too.